他们一对精湛枪法，所组成的联格操演，将带来视觉与听觉的绝妙展示。 接下来由海军一队朱启明为的位呈现需要绝杀手感，在看不到对方的眼科条件下抛身后传，请看差别，掌声鼓励。